在这次更新当中呢，我要给大家讲解植入物和事件之间的关系，然后呢，你就会明白为什么我们每个人都是触发事件的关键所在，你也会明白我们为什么都要努力的去清理自己身上的植入物了。现在地球的量子主要异常波动井由电浆植入物网络维持着运作。 外加利用电浆形态的奇异子炸弹和顶垮克炸弹作为报复机制。这座负面能量井是奇美拉维持地球的隔离状态，也是奇美拉阻挠大揭露和第一次接触的根本抵制策略所在。几年前，主流科学家就发现了一部分电浆袭击漩涡的结构，地球、月球的电浆通道。 会在每个月满月期间开启，电浆吸积漩涡的活动也会变得比较活跃。在地球、月球电浆通道的开启期间，进入地球的圣光会变多，黑暗也会快速的被清理掉。所以，我在这里也顺带提醒大家，记得参加每个满月我们所组织的扬声大师。 和星际之光的远程疗愈活动，这个活动呢，完全是免费的。我会在视频下方的描述当中呢，附上链接。电浆植入物在两万六千年以前就开始影响我们地表的人类世界，而我们每个人类在进行转世的时候，又会被再度植入这些负面植入物。地表民众因为这种转世控制。 而持续了两万六千年之久的失忆状态，负面植入物由位于地底和分布在太阳系的植入物监哨站负责管理，而且利用来自星际空间的异常电浆来补充能量。负面植入物是电浆形态的黑洞，每个黑洞的直径约为一个电子的大小，也就是十的负十七次方米。植入物。 在一个强大电磁场内旋转，这个电磁场可以让电浆产生反重力的作用。地表民众的电浆体内都有这些负面的植入物，这些植入物组成的控制网络是人类集体潜意识中最深层的黑洞，也是地球电浆异常袭击漩涡的基本结构。我们地表人类身体当中呢，拥有三个负面植入物。 其中两个位于大脑的额叶上方，这两颗负面植入物会干扰人类的决策过程，并且阻碍人类与神圣本源的连接。爬虫脑皮质内的植入物将人类的思考模式局限于求生的恐惧，从而使人类变成中央银行体系的奴工。第三颗植入物位于肚脐的上方，它区隔了天堂。 还有地球，也把男性和女性的极性分离开来，它分割了情绪和思考，并且导致了性爱分离。这个植入物将人类的性格分割成了不完整的片段，而且阻碍了昆达里尼的生命能量。植入物还可以压抑人类的情绪，它可以把喜悦的振动频率降低为痛苦。 痛苦的振动频率，再进一步降低为愤怒，再把愤怒变成悲伤，把悲伤降低到恐惧，把恐惧变成冷漠，最后呢，会变得麻木不仁。很多人也是因为情绪状态受到压抑，而感受不到任何人、事物的存在。银河中央太阳。 发出的圣光可以消除负面的植入物，如意宝珠呢，就像是圣光的聚焦透镜，可以加速我们电浆体的清理。在这里呢，我也要把清理植入物的有效方法分享给大家。针对大脑额叶的两个植入物呢，我们要在纸上反复写下“我是神，我不是神”，每天呢要练习十分钟。 同时，也要把情感的状态带入到练习的过程当中，而针对肚脐上方的植入物，则要每天写下“性是爱，性不是爱”。在做植入物清理练习的时候，也是要把自己带入写下的那个感觉当中。我也趁这个机会跟大家说一下“业力”这个概念，业力奖惩系统。 和地球是一所学校的想法，其实是执政官设计的误导观念，因为他们利用这两种观念，避免人类觉察到执政官和奇美拉的控制系统，以及植入物的网络结构。不过，我们每个人都应该为自己的行为负责，并且要从自己的错误当中学习到教训。可是。 人类将自己当前的生活状况引申成弥补前世偏差行为的惩罚，这种理解反而成为执政官所控制我们的手段了。业力债务理论也给了阴谋集团非常好的理由，从而呢可以让他们继续为所欲为，因为这个理论让他们认为自己是在地球学校里面给普罗大众。 所上的人生课程，主要异常是所有苦难的根源所在，而所有众生的偏差行为，都源自于世代传承的创伤记忆，也就是丧失了神圣恩典的哀伤，以及几千年之前遭遇主要异常的悲怆，还有很久很久之前第一次被施加植入物时的体验。不过。 所有这一切的创伤，都会因为来自银河中央太阳能量的介入而化解掉。